バカな旅人が旅をしているの。どうバカかっていうとね、その旅人はすぐ騙されちゃうの。どうか薬だよ。町の人に騙されて、お金や服や靴を騙し取られちゃうの。病気の妹がいるんです。 <laughs> 畑にまく種のお金がないんじゃ。でも、旅人はバカだから、これで助かりますっていう町の人の嘘の言葉にも感激して、ご幸せに お幸せにっていうの。とうとう旅人はすっぱらかになっちゃって、さすがに恥ずかしくて森の中を旅することにしたの。そしたら今度は、森に住む魔物たちに出会うの。魔物たちは旅人の体を食べたくて、うまいことを言って騙していくの。もちろん、旅人は騙されて、足を一本、腕をまた一本と、 あげちゃうの結局旅人は頭だけになっちゃって最後の一匹には目をあげたのその魔物は旅人の目を食べながら「ありがとうお礼に贈り物あげます」って置いてくのでもそれは「バカ」って書かれた紙切れ1枚だったのでも旅人はポロポロ泣くの「ありがとう ありがとう。初めての贈り物だ。嬉しい、嬉しい。ありがとう、ありがとう。って、もう亡くなった目から、ポロポロ涙をこぼすの。そして旅人は、そのまま死んでしまうの。